אה, יש איתנו היום נשים פעילות מאור עקיבא, באר שבע, באקה אל גרבייה, בת ים, חורה, טירת כרמל, ירקה, כופר קאסם, מרכז הגליל, נתניה, קריית גת, רחובות ושפאמר תמיד שיש קבוצה גדולה של נשים זה, זה, זה, זה זה עוצמה. לקחת אה, אה, קבוצות נשים ולתת להם קודם כל את הידע, אנחנו בלי ידע אי אפשר לעשות שום דבר, אנחנו נחשפות עכשיו לידע ודברים שהם כאילו, כאילו אנחנו רואים אותם, אנחנו לא יודעות לקרוא אותם מספיק, נכון? אנחנו לא תמיד אה, מזהות בדיוק, אה, ואחר כך לצאת עם זה ממש לאקטיביזם, לפעולות בזה, אז אני כבר מחכה, פרויקטים זה כבר בוער חיינו, חיינו באיזשהו סוג של פרובינציה, ומתוך האמונה שאם אתה תעשה טוב אז יהיה לך טוב. ולא. <laughs> אה, התנפצה לי סוג של בועה. אה, בעקבות הקורס הבנתי שהמציאות היא הרבה הרבה יותר קשה ממה שאנחנו מודעים אליו. שיש המון המון אינפורמציה שהיא מוסתרת, ושאם אנחנו לא נקום ונעשה מעשה, אף אחד לא יקום ויעשה אותו בשבילנו. ברגע שהמשתתפות אה, בודקות את הנתונים ורואות באמת במה מושקע התקציב, ורואות למשל, כמו שעשו חברות הקבוצה בבאר שבע, שמתוך אה, סך המשתתפים בקורסי הכשרה לתעסוקה, אה, רק שליש היו נשים בחמש השנים האחרונות. כלומר, משאב ציבורי שהן משלמות עליו מיסים, כמו כולם, מושקע יותר בגברים מאשר בנשים. ברגע שהן מביאות את הנתונים האלה, אי אפשר כבר להגיד שאין אי שוויון, שאין אפליה ושאצלנו אה, אה, כולם מוזמנים לבוא. אלא אה, אפשר לראות שהרשות חייבת לתקן את המדיניות שלה ולפעול באופן אקטיבי כדי שהמשאבים יחולקו באופן שוויוני. לגבי הפרויקט הזה, שהוא עכשיו צמח אחרי שנה וחצי בסך הכל, צמח לי משהו מדהים של כמה, כמה קבוצות זה? עד עכשיו 12 ואני צופה שבעוד אה, שנה יכפיל את עצמו. إيه، قبل سنه كان في عندنا لقاء لوحده من المجموعات إيه، مع مع الرئيس المجلس وبالاول بدي رئيس المجلس يحكي عن الاطفال وعن ال ال احتياجات الاطفال وبعرفش ايش لما بدي إيه، بديت النساء تحكي معه عن الميزانيه كل الحوار تبعه اختلف ان يوتسا شتم تدخيله لدبير بوليتيكا واللي دبير بوليتيكا زي قام لدبير الكاسف נחשפתי להמון אה, דברים שבמרכאות הפחידו אותי, מושגים בכלכלה, חלוקת התקציב. אה, פתאום מצאתי את עצמי, אני כן יודעת לערוך תחקיר, אני כן יודעת לעשות שאלונים, אני כן יודעת לגשת לנציגים בעירייה ולדבר איתם בלי לחשוש, בלי לפחד, להגיד להם את מה שאני חושבת, כי אני רוצה להיות חלק. אני רוצה להיות חלק מעורבת שמשנה את פני העיר, את פני היישוב שלנו, בהתחלה חשבנו על רעיון מסוים, למדנו איך אנחנו נתכנן אותו, איך אנחנו נעשה את זה בתהליך, בשיתופי פעולה, ובסוף אנחנו קרובות מאוד להשגת המטרה. וזאת פעם ראשונה באמת, כאילו בעבודה שלי שאני עושה שיתוף פעולה עם חברות מאותה רשות מקומית. לעולם לא נפגשנו ודיברנו על פרויקט משותף. ההשפעה השנייה שהייתה לתוכנית של השוויון המגדרי על הנשים המשתתפות היא בעצם שהן התחילו להכיר גם את המועצה המקומית בפועל מבחינה פיזית להיכנס אליה וגם להכיר את המבנה הארגוני שלה. קודם לכן הן לא ידעו איך מתנהלת העירייה, מי מקבל החלטות. הן גם התרגלו עכשיו להכיר אה, את הנפשות הפועלות ברשויות המקומיות, לדבר עם ראש העיר, עם, עם הגזבר, עם המנכ"ל, עם המהנדס, עם ראשי מחלקות, שזה לא משהו שהיה מובן מאליו לפני זה. ההישג הכי גדול שהקבוצה שלנו הגיעה היא אה, לפתוח קבוצת יזמות אה, באור עקיבא לנשים שחיפשו מה לעשות עם הזמן שלהם, כאלה שפתחו עסקים בבית ורוצים לצאת עם זה החוצה, לפרוץ גבולות מתחום הבית. אה, הכירו בנו כפורום נשים בעיר, אה, ראש העיר אה, השכיל והסכים אה, לצרף אותנו לוועדות שונות בעירייה. ההישג שלנו הכי גדול זה בשלושת הפרויקטים, פרויקט אחד יוצא לדרך, פרויקט ההשכלה, נשים מעל 30 יוצאות ללמוד, זה היה בגדר חלום, והחלום הזה מתגשם. מה הפתיע אותי? שום דבר. שום דבר לא הפתיע אותי. אני ידעתי שאם נותנים לנשים כלים, ידע, מוטיבציה, הן יכולות לשנות דברים. תפיסה שמאוד רווחת אה, בעידן שלנו, אה, של רשויות כלפי התושבות והתושבים שלהם, זה בעצם שמתייחסים לתושבות כמו שירות לקוחות. צריך לרצות אותם, הן צודקות תמיד, אבל אין להם חלק בתהליך של קבלת החלטות. הן לא משפיעות, זה לא שיח שהוא בגובה העיניים. אה, ובעצם התוכנית הזאת באה ואומרת, סטופ, גם תושבות מסוגלות ויודעות ויש להן מה לתת לרשות, והן יודעות מה הן צריכות. אבל, וזה הדבר שגם בגללו התוכנית הזאת מראש קמה, זה הרצון הזה שברגע שיש לך ידע, לא להשאיר את הידע אצלך, אלא לעשות איתו משהו, לצאת לפעולה, לא להישאר במקום שזה רע וזה רע וזה רע והכל מדכא וייאוש. ומה שמעניין, וזה קרה ממש בכל הקבוצות, שברגע שנשים מקבלות ידע כבר תוך כדי הקורס, הן כבר מתחילות לשנות. אנחנו, הנשים, נשנה את עצמנו. קודם כל. נשנה את המשפחה שלנו. נשנה את הרשות המקומית שלנו. נשנה את הארץ הזאת. נשנה את העולם. זה מתחיל איתנו. זה מתחיל בפרויקט הזה. ואני גאה, אני הולכה להגיד כמה שאני גאה. השינוי באמת מתחיל באנחנו, אבל כל עוד אנחנו שותקות ואומרות את זה ולא לא הופכים את המילים שלנו למעשים, אנחנו נתקעות באותה דרך. לכן לדעתי להגיד את שזה אנחנו, השינוי זה לא מספיק. אנחנו צריכים לבטא את זה במעשים שלנו, אנחנו צריכות להיות יותר, אה, יותר אמיצות, לבקש ולעמוד על שלנו. זה לא פשוט, אבל אנחנו צריכות לעשות את זה. שמחתי שיש כל כך הרבה נשים שמשתתפות בפרויקט הזה. לא ידעתי על המספר הרב של הנשים שמשתתפות בפרויקט, ואני מאוד uh, מסוקרנת לדעת על איזה פרויקטים הם עבדו וללמוד מהם גם לעתיד. אני מרגישה שזה מאוד uh, כאילו uh, מיוחד, שאנחנו נשים מחברה ערבית נפגשות עם uh, גם נשים uh, מגזר יהודי. וזה מעניין אותי ומסקרן לראות אם אותם צרכים ואיך הם עבדו, אם אנחנו כאילו עבדנו אה, נכון, אה, הייתה הדרך שלנו נכונה, ומה אפשר כאילו לשנות וללמוד, כי תמיד אנחנו יכולות ללמוד אחת מהשנייה. בשבילי היום לפגוש נשים מרשויות אחרות אה, זו חוויה באמת מעצימה. וגדולה ומשמעותית, לראות שיש עוד ניצנים של הפעילות הזאת בשאר המקומות בארץ, זה כמו סנוניות כאלו. אמנם התוכנית לשוויון מגדרי ברשויות המקומיות התמקדה בעבודה עם נשים וגם עם אה, אה, חלק מהבכירים בעיריות, אבל ההדים שלה נשמעים בכל יישוב. ברגע שנשים התחילו לדבר על תקציבים, התחילו לדבר על פרויקטים שחסרים לנשים, התחילו להעלות את צורכי הנשים. ביישוב, היישוב הפך להיות מקום שגם אנשים אחרים שואלים בו את אותן שאלות וגם אנשים אחרים מתחילים לבדוק אם הצרכים שלהם מוצאים את המענה שלהם ברשות שלהם. התוכנית הזאת עובדת בינתיים ב-12 יישובים. הם לא יודעים מה מצפה להם. הנשים האלה הולכות לשנות דברים ביישוב, אם ירצו ואם לא ירצו גורמים אחרים ביישוב. זה ישפר את היישוב. זה יעשה את היישוב יותר ידידותי לנשים, לילדים, למשפחות. זה יעשה את היישוב יותר טוב.